Halo bosku, welcome back to my channel Di channelnya Slaughter Independent nih bosku Oke bos, uh, di sini gue akan bermain di game Masih di game provider dari PG PGSOP Yaitu gamenya Mahjong Ways 2 Dan kali ini seperti biasa kita akan berbagi pola ya di sini kita akan berbagi pola dan juga berbagi kemenangan di sini ya. Mantap ya. Oke bosku dan jangan lupa juga buat kalian uh, untuk bantu like, comment dan juga subscribe-nya dan juga selalu aktifin notifikasi loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dan juga info-info ataupun update-update terbaru dari channelnya Slaughter Independent ini ya bosku Oke bos, di sini kita langsung aja gasken ya. Langsung gasken dan sebelum lanjut, jangan lupa nih, gue bakar rokok gua dulu nih. <laughs> Aduh mantap banget nih bosku <laughs> kalau kemarin kan eh, jam segini gue masih belum bisa merokok ya <laughs> karena masih eh, puasa ya oh iya gue hampir kelupaan ya eh, minal aidin wa faidin juga nih buat kalian semua ya semoga aja eh, yang full puasanya itu eh, dikasih ya dikasih bonusan yang lebih lah dari yang di atas ya dan yang gak full juga jangan pernah ini ya jangan pernah ngerasa kalau kalian itu uh, paling gak ini banget gitu ya nggak paling gak bener banget nggak apa-apa namanya juga kita belajar ya kan belajar jadi ya wajar-wajar aja sih karena gua juga enggak eh, uh, nggak selamanya full gitu ya <laughs> nggak selamanya full ada juga ya Oke, eh, okay, pokoknya uh, sama aja lah, sama aja. Jadi jangan berkecil hati aja lah. <laughs> Oke, okay, pokoknya gue mohon maaf banget ya lahir batin dan semoga aja uh, eh, subscriber subscriber gue juga bisa memaafin gue gitu ya. <laughs> Ini juga gue uh, baru lagi nih ya, baru kemarin-kemarin kan gue nggak pernah ini ya, nggak pernah video gue itu cuman ada suara dari gamenya aja jadi nggak ada suara guanya juga gitu ya kan ya mungkin adalah sebagian dari kalian yang kangen gitu suara dari gua gitu kan <laughs> pede banget ya kan siapa tahu aja kan gitu. dan kali ini baru baru sempet nih gua baru sempet banget nih, baru sempet uh, bisa sekarang upload pakai suara dari gua itu gua bener baru bisa sekarang banget soalnya kemarin ya namanya juga eh, lagi lebaran gitu ya kan lagi rame-ramenya jadi gua apa sih ya eh, tamu-tamu eh, gitu ya kan saudara-saudara pada dateng gitu kan pada kumpul jadi eh, gue tempat <laughs> sempet gitu ya gua mohon maaf banget lah kalau untuk itu tapi ya ya gue usahain sih mulai dari sekarang sampai selanjutnya gue bakalan uh, mulai aktif lagi ya gue mulai aktif lagi dan ya uh, ngasih lagi eh, pola-pola uh, kalian ya intinya kayak gitu aja sih oke okay. uh, ngomong-ngomong di sini ini uh, gratisannya lumayan mantul nih udah up di angka 600 aja ini mantap ya mantap sih emang mantap jadi eh, apa ya di awal-awal gitu kan di awal-awal langsung dapat segitu jadi gurih banget gurih enak banget lah Oke, kita next aja ya. Pokoknya buat kalian yang pengen tahu pola-pola dari gua, eh, disimak aja ya, disimak aja, jangan eh, jangan kebanyakan di skip-skip biar kalian itu nggak gagal paham juga ya, biar kalian nggak gagal paham eh, kayak gimana kayak gimana nya gitu ya kan. Kalau misalkan, misalkan banyak kalian skip, gua jamin itu pasti banyak banget eh, pola-pola uh, yang kelewat sama kalian intinya kayak gitu aja sih mantap banget ya kalau lagi nggak puasa sih enaknya gini ya <laughs> jam gini jam segini udah bisa ngerokok udah bisa ngopi jadi udah entui gitu ya kan kalau lagi puasa ya paling momen yang kita tunggu itu momen ngabuburitnya aja sih momen ngabuburitnya itu yang bikin kita tunggu-tunggu lah dan uh, apa ya mungkin sebagian juga nyari takjil gitu ya kan <laughs> ya karena sekarang udah nggak di bulan puasa lagi jadi nggak ada tuh nggak ada yang namanya takjil takjil lagi ya <laughs> oke okay, kita next lagi aja ya Oh ya di sini gue udah pakai di bettingan 5000 ya soalnya kan uh, udah dapet ini udah dapet profit banget sih kalau menurut gue udah dapet profit banget jadi gua uh, coba naikin di bettingan 5000 ya dan untuk modal sih dari awal tadi gua bawa modal berapa ya lupa lagi gua ya kampret kampret gue uh, kayak kalau nggak salah tadi gue bawa intinya di bawah 50k lah di bawah 50k tadi gue ya pokoknya segitulah sampai lupa lagi gue ya kampret emang <laughs> aduh ya ampun sorry lah sorry banget sorry banget gue lupa asli asli lupa hmm. oke okay, dan gue masih pantengin di bettingan 5000 dulu ya gue bakalan coba di 10 kali autoplay dan uh, semoga aja uh, dikasih pecahan lah minimal dikasih pecahan dulu lah hmm, ada dua wheel nih biasanya sih meledak oke okay, lumayan aduh nggak dikasih ya? hmm mana lagi nih hmm dua wheel meledak nih aduh gue kirain mau itu ya uh, simbol rumah-rumahan tuh bisa kayak dapat kayak kayaknya enggak deh dua panjang oh uh, dapat dong dapat dong gue kirain nggak nggak kena ya nggak bakalan kena tapi ya mantap lah menang besar ya 169.000 lumayan lumayan buat nambah-nambahin saldo kita ya <laughs> lumayan loh mm, buat nambahin saldo kita oke okay. hmm 5 bulat kena coy hmm, lima bulat lagi-lagi kuncung juga kena hmm. oke tiga juga dapat top simbol juga masuk dua masuk lagi dua bulat stop ya <laughs> menang besar lagi 103.000 lumayan banget ya bosku mantap sekali sekalinya gue cocok mantul banget ya Oke dan kayaknya uh, eh, gue bakalan langsung cabut aja karena menurut gue di sini gue udah dapet profit jadi daripada nanti kesedot lagi mendingan kita langsung cabut aja ya kan udah lumayan dapat 800 ribu 850 lah kurang seribu ya kurang seribu doang oke okay, uh, eh, pokoknya terima kasih buat kalian yang selalu nongkrong dan juga mampir di channel gue terima kasih banget dan jangan lupa ya bantu like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan sampai bertemu di video gue yang selanjutnya.